Boa tarde aí, Júlia. Você é tão bonita que eu venho pessoalmente aqui na televisão te dar um oi. Legal?